Haya ceti eh, Haa ceti, mungkin cik Siti ni ceti Haya ceti eh, Mari nak minta hutang Demi pun lagi Turut kopi tu belakang Terbendek nanti Boleh belakang bayang Demi tak semati Moga imam Dehok lama Tak api lagi bayar Kapu dengan bunga Dekat pak ribu riyah Asal mulanya Ku pinjam buat modal Mulanya Terapego aye itik denga serati Api nyobehe kok nyakisel semua babi Aye segebe tu mampu cuci Api dolici, licin duit hok jemi pinjai jah kucing tak boleh nak Caramba. bem, bengkrah